なだやも近頃だいぶ左前だってじゃないか今の隠居さんの代にだいぶ減らしたらしいんですね派手な人だったらしいねかわいそうなのは今の主人ですよ養子だしそれに傾きかけたところへ来たんですからね ごちそうさまソース一本ちょうだいなへい岡田さんとこ行ってくから頼むよあいいよどうもありがとうございます っと行ってくるから頼むよ行ってらっしゃい小隠居さん相変わらず好きらしいね朝から幾度もやって出てくるんですよご隠居さんは本当の江戸っ子だからなでも困るんですよ ちゃうちの経済なんて考えてくれなくて。とはせき どうしたの親父よ今の自転車のじゃあ後でバスの停車のとこで待ってるわバイバイちょっとお店頼むよはい お嬢さんはさっき奥へいらっしゃったんですよ。君ちゃんお店のお金そんなことしちゃ困るじゃないのいるんだったら姉さんにおっしゃい姉さんに言ったってくれないじゃないの何のかんのってってだってやたらに無駄遣いできるほど今お家は楽じゃないのよいいわよいらないわ その代わり明日お姉さんの言うことも聞いてあげないから明日ってお姉さんのお見合いじゃないの一緒に行ってあげないから君ちゃんったら人が悪いのねいつも姉さんの負けねお前の気持ちはよくわかるんだよ 相模屋との話が決まればそりゃ金の都合だってつけてくれるだろうし苦しくなっている今のうちにしてみれば助かるさだけどそれだけにお父さん余計反対したいんだよそれにお前が君子やあれの母親のことを考えていることだってわかるよ私そんなつもりじゃいやいやわかるよだけどお父さんそんなことで生涯 心苦しい思いをしたくないんだまた愚痴だけどお父さんのことだって考えてみりゃわかるだろ死んだお前のお母さんとの間が不幸だったことだってお前の場合のような結婚だったからだと思っているよお前の生涯の幸不幸が決まるんだから とも他のことなど考える必要はないんだよ。ええお父さんまたちょっと出かけるけど。あ、替えてらっしゃるんでしょあ、いいよいいよ。子は近頃毎晩遅いようだけど今日はお友達と写真ですって あれはどうも浮ついた性質だからお前も気をつけていておくれ大丈夫よ君ちゃん私なんかより利口なんだからいやあれの新しがりにも心配だよおじいさんも相変わらずなんだねまたどっかで召し上がってるんでしょとにかくここのおかみは嬉しいよねえ傑作ですよよ <laughs> してもらいたいね いやもう少しわしが若かったらな私だってただ浮かないよやよよ姉さんお女子いやどうです一杯あどう恐れ入 <laughs> あ時に旦那ご覧に入れたものがございますあらもうかいいいじゃありませんかこれはどうです目下宣伝中ですから特にお安くお譲りしますいかがですか 効くのかねえ効力は絶対確実な、今入っていったのこれかいええただやの主人なんだってね奥さんが亡くなられる前からずっとお世話してるんですってもう奥さんみたいなもんですわそれにお子さんもあるんだし 客さんから聞いたんで買っといたんですけどこの薬胃腸にとてもよく効くんですってああそうどうもありがとう国江さんの見合い明日なんでしょうん自分から進んでるように言うんだけどでも国枝さんのことだから私や公子のことなんか考えていらっしゃるんじゃないかしら そうじゃないとは言うんだがお前は早くうちへ入れろとは言っているんだしそれに今度の場合は店のことなども考えていることがよくわかるんだよでもそれじゃあんまりもう公子にも本当のことを話した方がいいと思うんだけどどうもわがままな子で国枝なんかにもいつも気の毒をさしているんだし そんなんですもの国枝さんをよそいなどやっちゃいけませんわ30銭なり50銭なり60銭なり2円50銭なり40銭なり1円10銭なり80銭なり2円40銭なり1円20銭なり1円なり3円60銭なり 1円30銭なり、1円60銭なり、90銭なり、80銭なり、1円50銭なり、1円30銭なり、2円40銭なり、50銭なり、90銭では、18円60銭。ダメね。5度やって5度とも違ってるじゃないの ?18 円80銭。もういいわ。私がやるから。さあ、行っておやすみ。おやすみなさい。 ただいまお帰りなさいあみちゃんえお父さんが心配してるわたまには早く帰らなくちゃダメよもうみんな帰ってるのうんの ただいまおかえりなさい国へすまないが自動車に乗ってきたんだけどいくら50銭実は自動車の中に待ってるんだよ嫌なおじいさんね困っちゃうじゃないのすまん ちょっと古い友達に会っちゃってねに、この次一緒でいいって言うんだけども面倒だと思ってねどっちだって同じじゃないの困るわすまんすまんお父さんには内緒だよ <laughs> おじいさん今お帰りですかいやお帰りお帰りなさいおじいさんまた馬を引っ張ってきたんだね嫌なおじいさんああれは暇な時にちょっと会いたいって言ってたよあらそうありがとうございましたお釣りはいらないよあそうどうもありがとう あもらっとこうか 行くんだね始まったんじゃないの見たいわもう少し後になさい皆さんがまだいらっしゃるじゃありませんかこの次のはいいんですよ国枝さんは帰ってお芝居の方がよろしいんでしょええお姉さんの趣味ったらみんな時代遅れなのよ踊りなどお上手なんでしょこれは踊りもやりましたが、えー、長唄の方がたりでして まあそうですかレビューなどにはだいぶ縁が遠いですねでもレビューなども好きなんですのあらお姉さんうまいこと言ってるわいつも誘ったって嫌いだって来ないくせに姉さんはおとなしいんだからね前みたいにガラガラしたのと一緒に来るのは嫌いなんだよ国枝さんは本当に落ち着いていらっしゃいますね <laughs> なかなかしっかり者なんですよ店などもこれがいるんで大助かりなんですよ そうでしょうとも。佐藤さんは慶大を出たんでしょええ。ラグビーの藤田知ってらっしゃる学校時代あれとは仲が良かったあら素敵だわ今度紹介してくださらない何です君子あスポーツの中では何が一番好きなんです私何にもわからないんですの ラグビーなど時々妹に連れてってもらって説明してもらうんですけどこの間私とても恥ずかしかったわお姉さんったら「た!」どうして一味子なんか連れてきたんだお姉さんがどうしても一緒に行ってくれって頼むからよだって 私一人じゃ照れちゃうんですもんまるで片っ端からぶち壊してるようなもんだよまあひどいわお前だってもうすぐお嫁さんじゃないかあんなこっちゃもらい手がないぞよしてよ私見合い結婚なんかしやしないわどどうだね今すぐ返事ってのも無理だろうけどお前の気持ちはあんまり内容のありそうな男じゃないわね お前は余計なこと言うんじゃないよ先方のご意見もあるんでしょうし私おじさんにお任せしますわああそうかああよしよし姉さんはあんな簡単なことで結婚しちゃうつもりまた古いって言うんでしょ姉さんはしっかりしてるんだからねお前みたいな女の恋だとか愛だとかってのとは違うんだよまあバカにしてるわだっておじさんいつも 俺は恋愛結婚だって自慢してたじゃないの俺のは少し違うよいやおじさん赤くなってらバカ音のからかわやつがるかじゃあここで私は別れるよ明日にでもまたうち行くからどうも、お父さんによろしくさよならさよなら ねえうちのお父さんと死んだお母さんとはどうせ見合いかなんかで結婚したんでしょどうしてだってお父さんとお母さんきっとうまくいかなかったのよだからおめかけなんかこしらえたんだと思うわ私はそんなことよりお母さんの方に良くないことがあったんだと思ってるの姉さんは女は男にどこまでも服従しなければいけないと思ってるんでしょ私嫌だわ怖いのね 君ちゃんにかかったら何でも古い考えなのよって片付けられちまうんだからそうよだから私お母さんやお父さんみたいな人には同情できないのよおめかけなんてのは軽蔑しちゃうわ、ねえ君ちゃんお父さんのおようさんねとてもいい人なのよでね 私がよそいでも行ってしまうとお父さんやおじいさん何かと不自由でしょだからうちへ来てもらおうと思うんだけどうちへって私たちのお母さんとしてねお母さんって呼ぶのいや私にはできそうもないな 今は手放すのはもったいないじゃありませんかこんなに繁盛してる店をでも少しこの商売に飽きちゃったもんでそれに少しまとまったお金のいることもあって今なら相当な権利で譲れますよ さんからご注文が来たんですけど吉野はいないのか泉さんからまだ帰らないんです んさ近頃少し酒が落ちたようだけどいやそんなことはないでしょうわしの口のせいかなえい 父さんも近頃焦ってるようなんですけどやることがみんな思わしくなくてうちへなどお見えになっても何か考えていらっしゃるようなことが多いんですけどああいうご気性なんで口出しては何にもおっしゃらないしそんなだけに余計お気の毒に思うんですでもそんなお父さんを慰めていただけるのは あなたより他にないと思ってそんなこと本当ですわそれにおじいさんはもうあんなだし商売の方のことだってお父さんの相談相手になっていただけるんだしこんないいことはないと思ってますもったいないお言葉ですわ今度のご縁談のことにしたって私のようなもののことなど思いになってあらそんなことありませんわわかりますわ お父様からそのお話を伺って私一晩中泣きましたもったいなくてどうして私にそんなことができましょうでも私本当にそんなつもりじゃないんですうちのためだの人のためだのって考えるより私自身幸福になれるような結婚だと思ってなんです は先日はどうもどちらへ何漫然となんですあのちょうどいいところでお会いしたんでちょっとお話したいことがあるんですけどあの連中と別れても構わないのよどうですかこんにちは いらっしゃい。いるかいあ、いらっしゃい。こんにちは。先日はどうもご苦労でした。いや、じゃあ。すまないけど、コップで一杯ご馳走してくれ。はい。上がっててください。あ、私が持ってくからいいよ。 近頃の若い者の気持ちはちっともわからんよどうしたんだねこの間の見合いの報告なんだけどねうどうもおかしなことになっちゃっておかしなって相模屋のせがれ公子の方を欲しいと言ってるんだえ公子あんなお天場のどこが気に入ったんだかわしなどにはわからないがとにかく何とかしてくれと言うんだがね どうしたもんだろうねおふくろは国を大変な褒め方なんだけどね何しろ当人がそんな本なんてね本当から言えば国はうちへ置いとくべきだしあんないい娘なんだからあんたもそばへ置いときたいだろうしどうだろう君子の方の話にしてしまってはしかしそれはやめた方がいいだろう だがあそこへ娘をやっておくことが何かにつけてこのうちのためになるってことも考えなきゃならないと思うんだがね。君子が何て言うか知れないけど国はどうせ相手が好きでのことじゃないんだからね話はすぐ分かってくれると思うけどいや しかし国枝にもいろいろと考えのあってのことなのだし女の細かな気持ちも考えてやらなきゃいけないと思うおじいさんああ国枝か何を見てらしたの近頃は値段が安くて なかなか未確の立派なものがあるね <laughs> 珍しいわおじいさんが家を覗いてるなんて骨董屋なら不思議はないんだけど何お前の縁談などあるもんでねつい <laughs> まあ何か買ってくださるつもりところが何しろお前からお小遣いなどせびってるわしなんでな <laughs> おじいさんどこいらしたのいや少しぶらついた帰りなんだよお前は 私ねちょっとお洋さんのとこ行ったのでねお洋さんのことでおじいさんにも相談したいことがあるんだけどなんだねどこか静かなとこないかしらわしもねお前に話しときたいことがあるんだよあら何うんあそこへでも入ろうかあら <laughs> ダメよあんなとこうん そうかじゃあ先方へは一応断ってもらうとして当分娘たちの耳にはこの話を入れたくないと思うからあんたもそのつもりでああいいですよじゃあいずれまたよろしくお願いしますさよならさよなら おじいさん今の話どうなのお前さえよけりゃおようをうちへ入れることだって反対しやしないよじゃあおじいさんからもお父さんにそう言ってあげてよ私お家がきっとうまくいくと思うのああいいともまあ <laughs> おじいさんの話って何やっぱりお父さんのことなんだお父さんの何近頃商売の方でだいぶ焦ってるようだけどわかるわ店の酒がね少し悪くなったんだ何十年って飲んだ酒だ 急にわしの口が変わったとも思えないしどんなふうにお酒が変わったんですのまさかうちで手を入れてるようなことはないと思うけどわしから言うよりもお前からそれとなく注意してもらった方がいいと思ってな。人間落ち目ん時には 良くないことも考えるものさ明日は明日の風が吹くってお父さんも少しのんきにならなきゃいけないな。今帰りかい おじさんうち行ったのああねえおじさん姉さんの話どうなったのあああああわしがまだ忙しくてねはっきり決めてないんだよあらそうじゃああおじさんご商売お忙しいのうんおかげでねじゃあ儲かるわねうんそれほどでもないさだって繁盛なら儲かるんでしょそりゃ儲からないことはないよ じゃあ少しお小遣いちょうだいよえうちじゃ近頃お小遣いもろくにもらえないのよどうも前にはかなわないよ 早かったね出たついでに少し遊んででも来ればよかったのにええあのねおじいさんとそこで会って話しながら帰ってきたんですけどおようさんのことおじいさんも賛成してますわありがとうお父さんもよく考えといてみるよあのお酒をいらっしゃいましいいわ 30銭の3をくださいな。あ、承知いたしました。 待たせいたしましたあありがとう存じます毎度ありがとう存じますただいまお帰りなさいおじさんにどこで会ったわおじさん見えたんですのああ君子 じさん何か言ってたかいいいえ別におじさん何ておっしゃってきたんですのいや今日は違う用件で来たんだよおじさん少し忙しい仕事があってまだ先方とゆっくり話してないんだそうだよそうですの、 帰ってきたばかりですまないけどもお父さんまた一件用足しをしてきたいんだがえどうぞじゃあ頼むよえちょっと着替えてきますわ 姉さんのお話まだ決まらないんですってねあらどうして知ってんのおじさんがそんなこと言ってたわそう姉さんのいいとこがわからないんじゃないかなタタンタタンタンタタンタランタランタンタン

父さんはお父さんどっかいらしたらしいんですけど何ですのいや別に 誰私なんだねお父さん入り 父さん本当のこと話してください私心配なんです心配することなんて何もありゃしないじゃないかこの間も言ったように道楽につまらない研究を始めただけなんだようまくいけば儲かるような飲料水ができるかもしれないんだよでもおじいさんの言ってることがそんなバカなことありゃしないよ おじいさんの口がどうかしたんだよでもつまらない心配はしない方がいいよさあもうお父さんもお店行くから昨日はどうもありがとうええええ行くわじゃあ待っててね君ちゃん何こんなに降るのにまた出かけんの だってお友達とお約束してあったんですもの。とにかくまだ先方から っきりした返事がないんだけどね。何ダメならダメで構えやしないじゃないか。お前ならいくらだってもらえてはあるんだし、あの男にはもったいないくらいだもんな。だって今度の話私には一番いいように思うんだけど。あんな話なら一時に10でも20でも遺産は持ってくぜ。お前引き受けるかまあ。 せることはないやねおじさん知ってますお父さんとうとうおようさんの店を売るらしいんですのうんちょっと聞いたわねおようさんも気の毒ですわ早く何とかしてあげなきゃそうだよしっかりしてるしなかなか気性のいい女だからね早くうち入れてやればいいんだよ誰も反対しやしまい 店の方いい買い手ができそうなんですよ俺は助かるけれどもしかしお前には気の毒だなまあ他人行儀なちょっとお風呂行ってきますあ行ってらっしゃい 前がうちへ来るようになれば結局譲らなければならない店なんだけど私そんなつもりじゃないんです小さなうちでも借りて私一人ぐらい何をしてでもやっていきますわ俺としてはおじいさんや国枝などには何としても気兼ねだったんだがみんな分かってくれているようだしきっとうまくいくよとにかく明日は公子の誕生日なんだし お前のことを話すにしても一番いいと思うんだええじゃあ明日午後にでも来てくれないかええ伺います国枝が第一に喜ぶよ国枝さんのことなんですけど公子をよそいやって国枝さんにはうちへ残ってもらうようにできないでしょうか されてないと私にしたってお前にはあんなに親しんでいるんだしわしもそれを望んでいるんだが国枝さんのお考えはよくわかりますわでもかえってそれがいいよ国枝にもよく話してみよう でいいんですよあどうもすいませんうっかりして何ねえ君ちゃん たいことがあんのなにさっきのことええお姉さん心配私キミちゃんを疑ったりして言うんじゃないのよ私秘密なんかありゃしないわお姉さんのために黙ってたまでのことなのよどうして何なの お父さんやおじさんたちこそ嘘を言ってるのよどんなこと言っていいかしらどんなことでも言ってちょうだいあの人はお姉さんより私が欲しいっておじさんからお父さんにそう言ってきたはずなのよでも私お姉さんに悪いと思うことなんかしてなくってよ 偶然なことからお付き合いしてるんだしお金に不自由ない人なんですもの何かにつけて得だと思うからよ私君ちゃんのしてることをとやかく言うんじゃないの君ちゃん何も知らないから無理ないけど今に姉さんの気持ちも分かってもらえると思うわあら何いいのよ どうしたんだね何でもないんです君子と何か喧嘩でもしたのかね 川さん行ったのかいえもう済みましたあおじいさんお出かけですかちょっと前で顔当たってもらってくるよあそうですかあ今日は親電来ますからあいいよああ兄さんですかまた変なことができちゃいましてね 実は佐藤の話ですがねうんうんえ君子がええだいぶ仲が良くなってるような話なんですがねどうしてうんどうも今の若い者のやることはスピードがあってわからないですようんとにかく先方の親もそっちの様子を聞いてくれって言うんですが 君子に聞いてみよう。こんにちは。いらっしゃいまし。あ、こっちおいで。2階でちょっと待っててくれないか。 国へおようが来たけどお茶でも入れてやってくれあらそうき子、ちょっと何ちょっとこっちへき子。お前お父さんや姉さんに内緒で佐藤のせがれと親しくしていたんだそうだね 来なさい。さあ、来なさい。お前を産んだお母さんだ。 挨拶なさい。時期が来るまでと本当のことを打ち明けなかったんだが何度かってお前も知ってるだろう挨拶しないのかこれあまり突然ですもの さんにも謝らなきゃならないだろう。お前やお母さんや、うちのためばかりを考えていた姉さんの心を、お前は踏みにじるようなことをしていたんじゃないか。お父さん。謝りなさい。嫌です。何お父さん。君ちゃん、姉さんには謝ることなんてないのよ。だからお母さんにだけ挨拶なさい。嫌です。今になって。 今になってそんなこと何お父さん今日こそお前のわままを叩き直してやるお父さん私が悪くたって構わない私お母さんなんかいらないお父さんだってうちだって何だっていらない君ちゃんねえ君ちゃんどうしようっての 君ちゃんきちゃんったらあのー、警察の方が見えて旦那にちょっと出てくれっておっしゃってますが。おいくさん、なんでしょう、お宅へ警察の方がだいぶ見えてますが。え ちょっと調べたいことがあってはあどうしたんでしょういや何でもないんだろうちょっと と署まで来てくれたまえ。お父さん心配することはないよすぐ帰ってくるから すみませんいいともいいともなるようになっただけのことだよさあ行っといでどうしたんです 何看板が変えられるだけだよ。どうしたのどうしたっていうの 何も悲しむことはないよこれでいいんだよこれからみんなうまくいくよとうとう長屋もダメらしいですねそうかね名の知れたうちだったが旦那今度は何になると思いますそうだないくらかかけようかえ 用がすけましう <laughs> そうだな何になるだろうなまた酒屋かなそれとも八百屋八百屋はすぐそばにあるしなんだろうな